Здравейте, скъпи приятели! Сърдечни благодарности на хората, които ни помагат. Сърдечни благодарности на всички вас, които инвестирате от собствените си средства, за да развиваме проекта Новото познание. На страницата ни новотопознание.com може да видите имената на хората, дарили средства за развитието на проекта. Великобритания, Испания, Германия, Италия, Съединени Американски щати, Австралия, Нова Зеландия – това е малка част от географията на хората, които ни помагат. Благодаря ви. Сърдечно ви благодаря.